दर्शक नमस्ते स्वागत छ द गुरुङ योजा च्यानलमा र आज हामी अलरोमन्सिया होटेलदेखि केही खाना अर्डर गरेका छौँ र खानाको स्वादसँगै परदेशी फुड लाइफस्टाइलको बारेमा सानो भ्लग बनाएका छौँ आउनुहोस् सँगै मिलेर हेरौँ है त प्रायः जस्तो हजुरहरू अरबियन होटेलमा खाना खान जाँदाखेरि यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो भने दङ्ग नपर्नु होला किनभने यहाँको यो परम्परागत रूपले खाना खाने गरिन्छ र यो तल बिछाएकोलाई चाहिँ सुफ्रा भनिन्छ र सुफ्रामाथि हजुरहरूले अर्डर गरेको जुनै पनि फुड आइटमहरू हजुरहरूले लिएर खान सक्नुहुनेछ जस्तै हामीहरूले लिएका छौँ khapse rice with the chicken